Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать мимимишку Кешу, который собирается встречать Пасху. Берем краску оранжевого цвета, либо охру и рисуем голову. Голова у нас где-то на пол листа, квадратной формы с округлыми углами. Закрашиваем. Теперь мы возьмем с вами яркую краску для нашего пасхального яичка. Я взяла красный цвет. Яичко у нас будет на уровне животика мишки. Дальше возвращаемся к ушкам тем же цветом. Рисуем ушко маленькое справа и слева. Теперь лапки, которые держит наше пасхальное яичко. Немножечко мы стараемся на яичко зайти. Закрашиваем. Затем мы нарисуем наши лапки нижние, где они будут. Прямые. Стараемся аккуратно рисовать, не заходя на яичко. Нарисовали аккуратно прямые ножки, лапки Затем мы с вами возьмем голубую краску и нарисуем свитер у Кеши. И оставшиеся белые места у лапок закрасим светлой краской. Теперь мы возьмем с вами черную краску нарисуем нашему кешу, кеше носик. Прямоугольный большой носик. Закрашиваем. Теперь мы возьмем с вами коричневую краску. Закрасим нижней частью лапок небольшой волной. На ушко добавим небольшие овальчики. И нарисуем нашему кеше коготки. 4 коготочка на каждой лапке, которые держат наше яичко. Теперь мы с вами возьмем и нарисуем ротик ему, как в мультике он идет сбоку, да? Дугу аккуратную. И два маленьких глазика белой краской. Добавим блик на наш носик. И теперь возьмем яркую краску и украсим наше яичко. Добавим мелких деталей. Я взяла краску желтого цвета. И добавим немножко беленьких пятнышек. Раскрасить можно по вашему усмотрению, как вам нравится. И теперь завершаем. Нарисуем наши макеши бровки. Аккуратные маленькие. коричневым цветом и Немного добавим цвета в лапки по краям. Небольшие теневые моменты, животик. И завершаем мы, добавляя черную краску в наши глазки. Рисуем зрачки. Все, наш кеша готов. Добавим немножко зеленой травки. Наш Кеша пошел в гости поздравлять своего друга, точку, с Пасхой. Всем спасибо.